how to index your website on Google hello friends मेरा नाम है शिवम आज हम बात करेंगे कि आप अपनी वेबसाइट को गूगल पे कैसे इंडेक्स कर सकते हैं और साथ ही साथ मैं बताऊंगा कैसे कौन कौन सी तरीके हैं इंडेक्स करने के और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना लेट्स स्टार्ट अब आप अपना गूगल खोलो गूगल में यहाँ पे आपको टाइप करना है search console search console type करने के बाद एंटर कर दीजिए एंटर करने के बाद आपको फर्स्ट रिजल्ट मिलेगा सर्च कंसोल इनसाइट टूल तो आप उसको ओपन कर लो ओपन करने के बाद ये आपका खुल चुका है गूगल कंसोल जहाँ पे आपको रजिस्टर करना है देन आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर दो यहाँ पे आपको सिर्फ दो ऑप्शन मिलेंगे डोमेन वेरीफिकेशन वेरीफाई करने के एक पहला डोमेन के थ्रू जहाँ पे आप अपनी डोमेन डाल के डी के थ्रू इंडेक्स कर सकते हैं या ये वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको कहीं सारे ऑप्शन मिलेंगे तो इसलिए हम ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं मैं दिखाता हूँ आपको कौन कौन से ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पे अपनी साइट का यू डालने के बाद एंटर करना है फिर आपको कई सारे ऑप्शन प्रोवाइड कर देंगे जैसे कि H file H tag Google Analytics तो एच टैग का सिर्फ कॉपी करना होता है पेस्ट करना होता है गूगल एनालिटिक्स के थ्रू भी हो सकता है और आपका डी के थ्रू भी हो सकता है तो हम पहले मेथड देखेंगे एस टैग के थ्रू हम एस टैग के थ्रू इसलिए करते हैं क्योंकि ये सबसे ईजी मैथड है आपको सिंपली कॉपी करना है बस यहाँ से टैग मेटर टैग और आपको अपना वर्ड का डब्ल्यू पी एडमिन पेन खोल लो डब्ल्यू पी एडमिन में जाने के बाद जब आपका मेन आ जाए तो अपेरेंस में जाना है अपेरेंस में जाने का थीम एडिटर खोलना है थीम एडिटर खोलने के बाद आपको अपने header dot H T M L पर जाना है अब theme dot header dot H T M L पर पी एच पी पर जाएंगे तो वहाँ पे आपको कोडिंग वाला पार्ट मिलेगा पूरा जो मेन आपका हेडर पार्ट है और हमें वहाँ पे हेड सेक्शन के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देना है पेस्ट करने के बाद देन अपडेट फाइल करनी है ये पेस्ट हो चुका है अपडेट भी हो गया है अपडेट होने के बाद आपको सिंपली वहाँ जाके वेरीफाई करना है डन नहीं करना वेरीफाई करना है पहले वेरीफाई करने के बाद वेरीफाई करने के बाद आपका ऐसे डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा मैंने पहले किया हुआ है इसलिए मेरा डैशबोर्ड दिखा रहा है पूरा क्योंकि मेरा स्कोर भी दिखा रहा है कितना ट्रैफिक है कितना वो है ये इंडेक्स हो चुकी है इंडेक्स होने के बाद ये आप देख रहे डैशबोर्ड यहाँ पे इंडेक्स होने के बाद आपको जाना है साइट मैप पे साइट मैप पे जाने के बाद आपको यहाँ पे अपना site map dot XML file को सबमिट करना है इससे होगा क्या आपकी साइट को गूगल क्रॉल करेगा क्रॉल यानी कि आपके सारे पेजेस को चेक कर लेगा अपने आप ऑटोमेटिकली उसको हम क्रॉलर्स कहते हैं जो आपकी साइट को पूरा चेक करते हैं और वेबसाइट पे इंडेक्स कर देते हैं जैसे जैसे आप पोस्ट पेजेस डालते रहेंगे वो टाइम टू टाइम अपने आप क्रॉल करता रहेगा जैसे कि मैंने अब साइट मैप डाल के सबमिट कर दिया ये सक्सेस भी हो चुका है आप भी अपना साइट मैप यहाँ पर डाल दीजिए अगर आपका नहीं बना है तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं उसमें रैंक मैथ के थ्रू या यूज टेस्टियो के थ्रू हमने साइट मैप क्रिएट किया था आप भी वैसे कर सकते हैं अब हम दूसरे मेथड पे चले जाते हैं कि दूसरा मेथड को कैसे हम यूज़ करना है अब हम करेंगे दूसरा मेथड गूगल के अब हम दूसरे मेथड पे चले जाते हैं अब दूसरा मेथड हम करेंगे गो डैडी के डी के थ्रू अब आप अपना गो डैडी अकाउंट लॉगिन कर लो ये उनके लिए है जिनका अगर वेबसाइट इस मेथड से इंडेक्स नहीं हो पा रही है अगर आपकी वेबसाइट इंडेक्स हो चुकी है तो आप ये मेथड मत करिएगा अगर नहीं हो पाई है तो आप इस मेथड को यूज़ करिएगा अब अपना गोडेडी अकाउंट लॉगिन करने के बाद प्रोडक्ट्स में चल जाओ प्रोडक्ट्स में जाने के बाद आपको अपना डीएनएस ओपन करना है डीएनएस ओपन करने के बाद आपको वहाँ पे एक रिकॉर्ड क्रिएट करना होता है जिससे कि क्रॉलर्स चेक कर सकें अब हमने रिकॉर्ड क्रिएट किया है टाइप लेंगे हम टी एक्स टी यहाँ पर अपनी नेम डाल होस्ट डालेंगे अपनी वेबसाइट का नाम और टी में डालेंगे हम डी का ये कोड जो हमें कंसोल से मिला है उसको हम यहाँ पेस्ट कर देंगे देन इसको सेव कर देना है ये मैं सेव इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं पहले उससे हो चुका है मेरा क्रॉल तो मैं दोबारा नहीं करूँगा अगर आपका नहीं हुआ है तो ये मेथड यूज़ करिएगा ये होने के बाद आप ये वेरीफाई करना है डन नहीं करना वेरीफाई करना है पहले कंसोल पे चले जाओ और वहाँ पे अपना व्यूज़ और परफॉर्मेंस आप वहाँ चेक कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं मैं आपकी हेल्प करूँगा